президент коргоо министрлигинин борбордук оңдоо базасынын абалы менен таанышты мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү боюнча иштер күчөтүлөт деди акылбек жапаров төрөбаев азербайжандын чакан жана орто бизнести өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси менен жолукту таштандыны кайра иштетүүчү ишкана куруу жөнүндө протоколго кол коюлду эми мас айдоочулар бир жылдан үч жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат ошто төрт жыл аралыгында он үч миллиард сомдук долбоорлорду ишке ашыруу пландалууда кыргызстандын президенти куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы садыр жапаров бүгүн экинчи мартта ысык көл областынын балыкчы шаарында жайгашкан коргоо министрлигинин өз алдынча курал жарак жана аскердик техникасын оңдоо боюнча борбордук базасынын абалы менен таанышты президенттин басма сөз кызматынан билдиришкендей эки миң жыйырма экинчи жылдын октябрь айында ачылган базада курал жарактарды жана аскердик техниканы максатына жараша колдонууга даярдоо үчүн комплекстүү техникалык тейлөө жана учурдагы оңдоо иштери жүргүзүлөт президент садыр жапаров өлкөнүн коргонуу жүндөмдүүлүгүн бекемдөө зарылдыгын белгилеп куралдуу күчтөрдүн материалдык техникалык базасын чыңдоого багытталган бир катар тапшырмаларды берди министрлер кабинетинин төрагасы акылбек жапаров түндүк мамлекеттик мекемесинин дастан улуттар аралык корпорациясы ачык акционердик коомунун инфоком мамлекеттик ишканасынын евразия сактык банкы ачык акционердик коомунун альфа телеком жабык акционердик коомунун кыргыз телеком ачык акционердик коомунун жыйындарын жеринде өткөрүп алардын жүргүзүлүп жаткан иштери менен таанышты жарандардын көпчүлүгү үчүн түндүк системасы баардык санариптештирүүнүн жүзү болуп саналарын акылбек жапаров билдирди евразия сактык банкы ачык акционердик коомдо болгон болгон көчмө жыйынында банк секторунда санариптештирүүнү өнүктүрүү санариптик экономикада негизги мааниге ээ экендиги айтылды азербайжанда иш сапары менен жүргөн кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары бакыт төрөбаев азербайжандын чакан жана орто бизнести өнүктүрүү агенттигинин жетекчиси орхан мамадов менен жолукту тараптар эки өлкөнүн ишкер чөйрөлөрүнүн өкүлдөрүнүн ортосунда кызматташтык өнүктүрүү ошондой эле эки миң жыйырма экинчи жылы жетишилген эки мамлекеттин башчыларынын ортосундагы макулдашууларды ишке ашыруу маселелерин талкуулашты жолугуштун жыйынтыгында ар кандай форматтагы иштиктүү жолугушууларды туруктуу негизде өткөрүү боюнча макулдашуу жетишилди бишкек мэриясы менен чехиялык компаниялар консорциумунун ортосунда кызматташуу ниети жөнүндө жана таштанды иргөөчү комплекстин курулушу боюнча инвестициялык долбоорду ишке ашыруу боюнча протоколго кол коюлду муниципалитеттен билдиришкендей документке мэр эмилбек абдыкадыров жана консорциумдун өкүлдөрү ярослав веб жана камила данишова кол койду белгиленгендей долбоордун өзү жана техникалык экономикалык негиздемеси курулуш материалдардын буюмдарынын конструкцияларынын калдыктарын кыргызстандын аймагына жайгаштыруу эрежелери жөнүндө кыргызстандын президентинин жарлыгынын негизинде иштелип чыгат Үстүбүздө жылдын 8 мартынан тартып маса абалында унаа башкарган айдоочулар 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Бул тууралуу кабар агенттигинде маалымат жыйынында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Байыш Ашырбеков билдирди. Анын айтымында 2021 жылы өлкө боюнча 12106 мас айдоочу, 2022 жылы 13734 мас айдоочу кармалган. Ашырбеков кошумчалагандай мас айдоочу өзүнүн спирт ичимдигин ичкендигин текшерүүдөн өтүүдөн баш тарткан учурда айдоого укугу жокко чыгарылып беш суткага камакка алынат ош шаарында төрт жыл аралыгында он үч миллиард сомдук бир катар долбоорлорду ишке ашыруу пландалууда маалыматка ылайык бул ош шаарынын эки миң жыйырма үчүнчү жыйырма алтынчы жылдарда социалдык экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык коргоо программасынын долбоорунун коомдук угуусунда белгилүү болду иш чарага ош шаарынын мэринин биринчи орун басары марс исаев шаардык кеңештин төрагасынын орун басары кушбак шаиев шаардык кеңештин депутаттары мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин жетекчилери жана кызматкерлери эксперттер жарандык активист коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана жашоочулар катышты